已经是十二月了，我从中国来这里已经一个星期了。今天是我在西班牙学校的第一天，虽然来这之前我想象过很多，现在我很紧张，看着大家从我身边走过，然后进去，我犹豫着和幻想着即将发生的一切。我想学习，我应该要更努力，加油，张文。 我什么也听不懂，什么也听不懂，我该怎么办？Jose Manuel，¿Cómo te llamas tú？Chan Hui。 姓，姓，solo, chao. c h i 他说错了，而且只说了我的姓。中国人总是先说姓，然后才是名。我觉得很伤心，对学习和其他的事情瞬间失去了兴趣。Acabais de venir al instituto y vamos a aprender a saludar por la mañana. Aquí se dice buenos días. Y en vuestro país. Este lugar es más limpio. Pero yo tengo frío. Chao, Shanghai. ahora todos en español. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dios, es que no puedo más. Es que no puedo más, es que me he pegado estudiando hasta las 4 de la mañana dos semanas. Es que mis amigas se han enfadado conmigo porque es que no he podido salir. Mi novio piensa que me he ido con mis amigas, ¿sabes? Y mis padres no saben que he sacado un 4, un 4, que es que no me da para la evaluación. No tengo ni idea, no sé qué hacer. Me siento sola, me siento que, no me entiende nadie, no sé si... 在班里没有人喜欢跟我玩，他们都觉得我很高傲，都离我远远的。我很不甘心啊。没关系，你还有我是金子，总是会发光的。更忍耐，更努力，才是你现在要做的。我最好的朋友，他说的对，我知道我现在该做的就是迈出那一步。 ¿Me entiendes? Buenos días. Ya veo. Mi nombre es Lara. ¿Y el tuyo? San Wen. San Wen. Wen. Solo Wen. Vale. Por cierto, buenos días. Ven, que te enseño el instituto. Sabes, has estar bien aquí cuando aprendas algo de español. 我已经可以沟通了。我相信我有了一个朋友，还有许多新的东西需要学习，但是我感觉很好。 今天真是美好的一天。